नवीन लोक असतील नवीन जागा असेल भाषेचा कदाचित प्रॉब्लेम येईल याची पण शक्यता होती तर खरं म्हणजे इथं येण्यापूर्वी एक प्रकारे भीतीच होती पण या भागामध्ये आरोग्य सुविधांची कमी आणि इथे किती गरज आहे याची गडचिरोलीमध्ये जेव्हा मी सर्चला यायचो निर्माण कॅम्पसाठी तेव्हा याची जाणीव झालेली होती मी तक्रार खूप करायचो तक्रारींसोबत स्वप्नसुद्धा होते पण तक्रार जास्त करायचो आणि हे असं करताना मी दुसऱ्यावरती अवलंबून होतो मात्र निर्माणचे कॅम्प करताना महत्त्वाचा बदल असा झाला की मी स्वतः काय करू शकतो माझं शिक्षण आणि माझं काम जे आहे याच्यातून मी त्या गोष्टींवरती कसा बदलाव आणू शकतो याच्यावरती विचार करायला सुरुवात झाली माझे स्वप्न खूप बळकट व्हायला लागले आणि तक्रारी हळूहळू कमी व्हायला लागल्या सारख्या दुर्गम भागामध्ये बऱ्याचदा गरोदर स्त्रिया या घरीच प्रसूती करतात आणि लहान मुलं ज्यांचं वजन कमी असतं किंवा कुपोषित असतात यांच्यापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचत नाही तर मी इथं आल्यापासून माझा महत्त्वाचा जो फोकस होता तो खरं म्हणजे गरोदर स्त्रिया आणि लहान मुलांवरतीच होता ज्या भागांमध्ये खरी गरज आहे तिथे आजपर्यंत डॉक्टर किंवा हव्या तशा आरोग्य सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत म्हणजे ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला आरोग्य आणि ज्याच्याकडे नाही त्याला आरोग्य सुविधा नाही तर हे म्हणजे सेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर आहे आज आपल्याला असं बघता येईल की विशिष्ट शहरांमध्ये किंवा विशिष्ट गावांमध्ये मोठे मोठे दवाखाने आहेत खूप सारे डॉक्टर आहेत गरज नसेल त्याच्यापेक्षा जास्त सुविधा तिथं आहेत मग जर फक्त डायबिटीज किंवा हायपरटेन्शन असे आजार असलेले जे लोक आहेत त्यांना जर दोन दोनशे किलोमीटर त्यांच्या गावापासून दूरवर जाऊन उपचार घ्यावे लागत असेल तर ही खरं म्हणजे ही हेल्थ हेल्थ इनइक्वॅलिटी आहे माझ्या अवतीभोवती मेडिकल एज्युकेशनने आणि तिथल्या एन्व्हायरमेंटने एक फ्रेम तयार करून दिली आणि मला त्या चौकटीच्या बाहेर कधी विचार करण्याचा स्कोपच भेटला नाही मी माझ्या पेशंटसोबत एक डॉक्टर म्हणूनच वागणूक त्याला देत होतो आणि डॉक्टर म्हणूनच राहत होतो पण मला वाटतं की ही जी डॉक्टरची आयडेंटिटी आहे याच्या फ्रेम बाहेर येणं गरजेचं आहे माझ्याकडे येणारा प्रत्येक रुग्ण आम्हाला माझ्या भावासारखा बहिणीसारखा आईवडिलांसारखा जेव्हा मी समजतो तेव्हा जी ट्रीटमेंट माझे आई वडील भाऊ बहीण आजारी पडतील तीच ट्रीटमेंट मी त्यांना देण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे डॉक्टर्सच्या आयडेंटिटीच्या बाहेर येऊन एक माणूस म्हणून काम करण्याचा जास्त स्कोप आहे मी असा विचार करायचो की समाजामध्ये आणि या सामाजिक प्रश्नावरती काम करण्यासाठी पॉवरची गरज आहे पण निर्माणचा कॅम्प केल्यानंतर पॉवर आणि स्ट्रेंथमधला काय फरक असतो हे मला खऱ्या अर्थाने कळालं बऱ्याचदा काम करताना वेगवेगळ्या गोष्टींची भीती वाटते बऱ्याचदा वाटतं की आपण कशाला हे करतोय मात्र जेव्हा मी बघतो की गरजू रुग्ण गरीब रुग्ण माझ्यापर्यंत येतात आणि ते फक्त येतच नाहीत तर खूप इंटेरियर भागामधून म्हणजे बऱ्याचदा ते नदी ओलांडून येतात नाले ओलांडून येतात कमरे इतक्या पाण्यामधून चालून येतात किंवा पंधरा पंधरा किलोमीटर वरून त्यांच्या लहान मुलांना ते सायकलवरती बसून आणतात तर हे रुग्ण माझ्यासाठी एक मोटिवेशन आहे